sa ating pagsimula ng paglalakbay, tawag natin ito paglalakbay ng apat na put araw ng kwaresma, ang ipinapadinig sa atin ng Ebanghelyo, unang mga salita ng ating Panginoong Hesus, ay yung lihim na paggawa ng kabutihan. Ngayong panahon, mahirap maglihim ng mga bagay. Kahit anong ginagawa mo, palaging nasa lalabas yan sa Facebook. Kahit anong gawin, Kaya pag nakikita ng karamihan ay sila ay humahanga sa ginagawa mo, ang sabi dito ng Panginoon, ikaw ay nagantihan na. Humahanga na sa iyo mga tao sa ginawa mong kabutihan. Pero ang i sinasabi ng Panginoon ngayon dito ay lihim nating gagawin ang mga bagay na ginagawa natin, ang mga mabuting bagay na ginagawa natin. Lihim. Bakit lihim? Sapagkat ang dapat makakita niyan ay yung amang nasa langit na hindi natin nakikita at siya lang ang gaganti sa atin. Sa mga pagbasa, wala kayong madinig na pag-ibig. Lahat, sabi rito sa Ebanghelyo, tatlo ang gagawin natin. pag ayuno maglimus, at manalangin. Nag, kung babasahin mo, sabi ko, ano ba ang sentro ng Ebanghelyo? Ang sentro ng Ebanghelyo ay pag-ibig. Pero ang isang definisyon ng pag-ibig na aking nalaman noon pa ay nagmumula kay Santo Tomas de Aquino. Ang sabi ni Santo Tomas, ang pag-ibig, hindi nga sinabi niya isang isang bagay na nararamdaman. Ang sabi niya, love is to wish good to wishing good to the other. Ang pagnanais na gumawa ng mabuti sa iba. Hindi sa sarili. Kasi kung hindi ka masyadong maingat, ang lahat mong ginagawa, kahit sasabihin mo para sa iba, sa kahuli-hulihan, ma matutuklasan mo, yan ay para para sa iyong sarili. Yung pagnanais na gumawa ng mabuti sa kapwa. Kung walang pag-ibig ang ating ginagawa, may nagsabi na isang santo na ang ginagawa nating lahat ng kabutihan na walang pag-ibig, mabuti yan ay parang isang monumento na ginagawa natin para sa ating sarili. Parang monumento o statwa. Nila, ginagawa mo ng estatwa ang iyong sarili. Sapagkat magaganda ang ginagawa mo. Pero dahil walang pag-ibig, iyan ay ginagawa mo sa sarili at hinahangaan mo ang iyong sarili. Samantala, ang pag-ibig ay ang pagnais na gumawa ng mabuti sa kapwa na hindi lamang ninanais na masuklian yung ginawa mo na mabuti sa kapwa. Yan ang pag-ibig. At para sa akin, ang programa natin dito sa apat na put araw na ating paglalakbay sa Kwaresma ay paigtingin natin ang ating pag-ibig. Pag-ibig na nagnanais na gumawa ng mabuti sa iba. Halimbawa, kung ikaw ay inaanyayahan na mag-ayuno, ay talagang pang sarili yan, sarili mong mararamdaman, yung gutom, etc., kung ano man. Pero bakit ka nag-aayuno? Sapagkat o, ginuguto mo ang sarili mo sapagkat gusto mong ang focus ng iyong ginagawa ay ang iba, hindi ay yung sarili. Kung ikaw ay maglimos, huwag ka nang gumamit ng cellphone na ikaw ay naglilimos dito sa mahirap. Ang sinasabi, gawan mo, gawin mo ang, naisin mo ang mabuti sa kapwa, yan ang paglilimos. At yan ay sa bawat sandali ng ating buhay sapagkat yan ang Kristiyano. Hindi iniisip ang sarili. La, laging para sa kabutihan ng iba. At kung ikaw ay naglilimos, yan ay hindi upang palakihin ang iyong sarili sa harap ng ibang tao, kung hindi palakihin ang tinutulungan mo upang siya ay mahango sa kanyang mga mahirap na dinadaanan ang pagdadasal gayon din ay maaaring matapos sa pag-iisip ng sarili upang ako ay maging banal. Ganun naman talaga tayo, nagdadasal kayo rito. Pero ang sabi rito sa Ebanghelyo, sabi ng ating Panginoon, kung ikaw ay magdasal, ay huwag mong isipin ang iyong sarili. Kung hindi ang iyong pakikiugnayan sa Ama. At kung mahihirapan ka rito na magdasal dahil ang kinitingnan mo ang iba, pumunta ka sa iyong silid, doon ka manalangin. At doon sa silid, walang dapat makaalam kung hindi ang iyong ama na nakikita mo nang hindi mo nakikita. At siya lang ang makagaganti sa ginagawa mong lihim. Ano ba ang ginagawa mo? Ginagawa mo ng kabutihan ang Diyos sapagkat ikaw ay nakikipag-ugnayan sa Kanya at inaamin mo na ikaw ay isang taong nangangailangan ng Kanyang biyaya at tulong. Kaya mga kaibigan, sa ating pagsisimula ngayong ngayong uh, panahon ng Kwaresma, apat na put araw ng kware, uh, panahon ng Kwaresma, ito ang ipinalang ipinan ipinala panalangin natin sa pag uh, simula ng misa. Sabi rito, ipagkaloob namong ip, am, ama namin, ipagkaloob mong masimula namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman. Kusa na makaramdam ng gutom. Ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo ang sabi dito, tayo'y nakikipagtunggali. Mayroon tayong kaaway na harap, nasa harap natin. Iyan ang kaaway natin na gusto tayong gumawa ng masama. Yan, ang, yan talaga ang kaaway. At saka sabi ito, tayo'y makikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu. So, sugpuin ang salungat. Tayo ay naglalakbay at sa ating paglalakbay ay tayo ay sinasalubong ng mga sumasalungat dito. At tayo naman ay nagsisikap na masugpo ito. At uh, uh, ang sabi rito, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili. Maging aming sandata ang aming pagtitimpi sa sarili. Control of self. Pagtitimpi sa paggamit ng mga cellphone, pagtitimpi sa mga ating napapanood ng ating mga mata, pagtitimpi sa mga makasariling pagnanais upang mabigyan ng uh, atensyon ng ating kapwa. Maraming pagtitimpi ang dapat nating matutunan pagtitimpi na hindi lagi tayong distracted sa ating mga panalangin ito ang mga sabi sa ating panalangin. Ang pagtitimpi sa sarili, sa sarili ang amin nawang maging sandata sa pagsugpo sa mga sumasalungat sa pamumuhay sa Espiritu.